Mm. Blablabla. Ma Un chasseur, ça sent sassé sans son stage. C'est un bon stagiaire. Stage. Hey Salut Hey Non. Salut Monsieur le boss Madame Blablabla. Non. Bonjour, je viens pour le... Hmm. Non.